manotolony any amin'ny morotsiraka avaratra tsinanana iny mety misy rivotra ah, htrany amin'nytimydiapolo kilometatra isanora metymisy tafiotra ao anatin'zanya ah, indraindray a ah. nyonja ihany koa mety mahatratra htrany amin'nytelometatra iangavina arakzany ny mpampiasa ranomasina manonboka ati amin'ny morotsiraky kapdambra kahatra ti amin'nymorotsiraky manoro tya itandrina raha tsy azoantoka ihany ko motaovana ampiasaina dia ny tsara ny tsy mampiasa ranomasina zany a itrny roaandro ay satria dia maanjaka arakzay efa natsidika tozay nyrivotra

any alaoatra mangoro a raha ny avoatany kosa di mety isy ny azavina ho anaafaritra sasasasanya ny ambiny kosa raha ny avoatany hany d mety misy raona ihany loha ny maraina sy ny takriva fa amin'ny akabeny zany ny tontoloandro di sai anjaka ihay lohanymasoandro ny ilany ndreana m zanya diambaiatterka y masoandro mandritrnytotolony andro mety misy ihany koa ny tandrivondrahonamandalo any amin'nytendrony atsimny madagasikara mitatra kelina ain'nyfaritra ny anosina nymorotsiraky ny taolanaroa izay tandrivondrahonazay a

madagasikara manomboka morndaafakahatrany amin'ny afaritry sofia dia ah, manodidina ny raiky am'y telopolo de grécel usio ny maripana hovinavina ah, amin'izay andro ny ah, latya fahenina amiroapoloa ny volana jona izay izay ny meteontsika tamin'nyti aniotia rahapisindray ny fotoana manaraky velomato